mä oon Ville, 18. Ja nyt on täällä Vinkulileirillä. Tänne tälleen. Tuukka. Miten nostaa päällimmäisen pallon, niin Emil! Elä enemmän. Tule partioon.